ciudadanos, ciudadanas, es para mí un motivo de honda satisfacción en estas fechas tan señaladas, que <laughs> esto siempre me lo pone, lo de las fechas señaladas, que me imagino un calendario con todas las fechas tachadas, y tan señaladas que están las fechas, ¿no? <laughs> Eh, bueno, todo el rato no hablaré como el rey, <laughs> que si no mereixeria la gente, no? Hola, sóc el Toni Albà i us vull presentar el meu domini.cat. Jo el que faig és una cosa que és molt diferent d'això de, la, de tot el que està penjat a la xarxa i de tots els dominis possibles. En estas navidades, turrón de chocolate. Eh, eh, eh, se m'ha escapat, que no estamos en Navidad, hombre, que voy con manga corta. Eh, eh. Els meus dominis són l'escenari, l'escenari i els platós de teatre papi, il papi di Roma, tal i com estàs? Paf, paf! Bé, això que sembla tan divertit i tan fàcil, i que ho és, divertit, fàcil ja no tant, eh, tot es basa en, en, tenir una companyia, que és tot aquest espai que ara d'aquí un moment us ensenyo, i que, i que consisteix en tenir una empresa, de fet. Tota aquesta mentida en la que es basa tot això que faig, que és el teatre, la tele i tot això, <laughs> és una cosa molt, de fet, molt física. I per donar-ho a conèixer, fa, fa 31 anys en les coses no eren com ara. Eh, ara tens el domini.cat doncs, on, on pots treballar com a eina per, per, per explicar al món tot el que estàs fent. Per què? Per què? Tenir el domini.cat eh, per mi és molt important perquè jo no, em puc, jo no puc tenir una bona obra de teatre escrita i tal, assajada i fer-la per mi. Jo la dono a conèixer doncs, a l'escenari. Doncs és exactament el mateix, és una finestra que ensenya al món tot el que s'ha fet.